hammaga salom men umid matematika asoslari nomer 12da yana ko'rishib turibmiz demak mavzumiz va nihoyat ildiz mavzusi ildiz mavzusini boshladik demak ildiz nima ekan ildiz bu belgi ekan ya'ni bu belgi ildiz deb aytilar ekan ildizni tagidagi narsa bu a ildiz osti deyilar ekan ya'ni gumbaz osti emas ildiz osti eslangdan chiqarmanglar bu a ildiz osti chapdagi bu raqamimiz esa ildizning darajasi deb atal ekan demak tushunarli mavzuni tushuntirishdan oldin men sizlarga bir narsani aytay hozir ko'rsataman ildiz osti bir ildiz osti to'rt ildiz osti to'qqiz ildiz osti o'n olti va hokazo demak bular ildizdan qanday chiqadi bu sonlar bu sonlar to'rtni kvadrati emasmi bu 16 olti surt kvadrati degani emasmi demak bu kvadrat yana bir narsani aytay eng kichkina ildizimizni darajasi ildiz darajasi ikki ekan bu normalda yozilmasa ham bo'ladi ya'ni bunday bu ildiz osti o'n olti bo'lsa bu yerda yashirin bir ikki borligini eslangdan chiqarmanglar ya'ni yashirin emas endi ikki bor deb tasavvur qilaveringlar bilinglar demak bu yerda ikki bor to'rt 4 kvadrati deb oldik 16 ni. Buni ildizdan tashqariga chiqarish uchun bu 2 bilan bu 2 qisqarib, bu ildizimiz yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni 4 bo'lib chiqadi. Xuddi shunday, bu ham 3 bo'lib chiqadi, bu 2, bu 1, bu 0 bo'lib chiqadi. Ya'ni nimanidir kvadrati degan ma'noda kelyapti. Ildiz 25 dan nima kelyapti? 5 kelyapti. demak ildiz osti yigirma e, kub ildiz osti yigirma yettidan nima chiqadi ya'ni yigirma yetti nima uchni kubi emasmi ha xuddi shunday ildiz osti kub bu yerda ham uchinchi darajasi deyapti bu uch bilan bu uch qisqarib kub ildiz osti yigirma yettidan uch chiqar ekan ya'ni ikkichi ikki e, sakkiz ikkini kubi ekanligini biza bilamiz shu bilan uchlar qisqarib bundan ham ikki chiqadi ya'ni shu shaklda davom etadi endi bu yerdagi narsaga diqqatimizni qaratsak demak ildiz osti manfiy bo'lolmaydi debdi agar juft bo'lsa debdi agar ildizni darajasi juft bo'layotgan bo'lsa ya'ni ikki juft juft bo'layotgan bo'lsa ildiz osti manfiy bo'lolmaydi debdi ya'ni ildiz ostimiz nima bu yerda a manfiy bir son bo'lolmaydi masalan e, to'rt deylik bu ham juft son minus ikki degan narsa bo'lmaydi ya'ni unday narsa yo'q bo'lolmaydi ya'ni keyin keyin qiyinlashadi uni ham tushuntiraman bo'lishi mumkin aslida lekin atak juft bo'layotgan bo'lsa manfiy ildiz ostida manfiy bir narsa bo'lolmaydi debdi demak <clears throat> agar tog' bo'layotgan bo'lsa agar ikki emas bu yerda uch soni bizlarga bo'lganda edi bu yerda manfiy son bo'lolaydi ya'ni ildiz osti uch bo'lsa ikki bu ko'rinishda bo'lola ya'ni bizar ishimiz yo'q agar juft bo'layotgan bo'lsa ildiz darajasi u to'g'ri kelmaydi ekan demak bu degani bu degani a ildiz ostimiz a deb anaqa qilsak noldan katta yoki nolga teng degani buni eslangdan chiqarmanglar ya'ni bizlarga ham xuddi shunday shu bo'yicha misol beribdi biz ham misolni yechamiz demak ildiz osti 2 borligini eslangdan chiqarmanglar bu yerda x minus 2 debdi demak bu nima ekan x minus 2 0 dan katta yoki teng ekan bu son tengsizliklar mavzusidagi oddiy anov bo'ldi ya'ni ximiz ximiz 0 dan katta yoki 2 ekan endi xuddi shunday ikkinchi ildizimiz bor bizlarda bu yerda ham xuddi juft bo'lyapti juft bo'lgani uchun 4 minus 2 x katta yoki teng 0 bo'ladi endi noma'lumlar bir tomonga ma'lumlar bir tomonga bo'lishi kerak demak to'rt ikki x bo'ldi demak har ikki tarafni ikkiga bo'lsak ximiz katta yoki teng ah x emas bu tarafga bo'ladi ikki bo'ladi ya'ni bu nima degani x noldan katta yoki teng ekan yoki bu ko'rinishga kelib qoldi bu nima degani x teng 2 degani ya'ni x tengni yeriga buni o'rniga qo'yib ko'ramiz x o'rniga 2 qo'yib ko'ramiz 2 qo'ysak 0 bo'ladi bu yer 0 dan nima chiqadi bizlarda 0 chiqadi bunisi 0 bo'ldi endi 4 minus 2 kare 2 4 bo'ladi bu yerdan ham xuddi shunday 0 chiqdi x o'rniga 2 qo'ysak 2 plus 2 4 demak plus plus 4 ga aylandi bizlarda ya'ni javobimiz to'rt ekan shu shaklda misol ichiladi demak xo'sh endi aytibdi n juft bo'lsa debdi bu ildiz ostidagi darajasi n ya'ni darajalar n juft bo'lsa buni yaxshilab qarasalaring menimcha tushunasizlar men bu yerda misol keltiraman sizlarga ya'ni ildiz osti to'rt minus 4-chi darajasi degan bir ko'rinish keldi endi bizlar aytdik buni chiqarib olish iloji bor demak bular qisqarib minus 2 chiqadi lekin modul bo'lib chiqadi shuni eslangdan chiqarmanglar chunki bu yerdan chiqayotganda nima bo'lsa ham plus bo'lib chiqishi uchun modul eslangda bo'lsa ya'ni o'tgan mavzularda modulni ham o'tdik plus bo'lib chiqishi uchun modul bo'lib chiqar ekan ya'ni n tog' bo'lsa esa xuddi o'zidek chiqar ekan ya'ni ildiz osti 5 deylik. E, minus 5 ni e, 5-darajasi deylik. Bular ketadi, xuddi o'zidek minus 5 bo'lib chiqadi. Bemalol. Agar tog' bo'lsa, deyapti. Eslangdan chiqarmanglar. Ya'ni shunga doir yana bitta misol keltiribdi bizlarga. Demak, bu yerda yasirning 2 borligini eslangdan chiqarmanglar. Bu 2 bilan bu 2 qisqarib ketadi. 4 bo'ldi bizlarga javob. Plus ha bu modul juft bo'lsa juft bo'lsa modul bo'lib chiqadi degan edi eslangdan chiqarmanglar bu qoidani e, demak toq bular ketdi bu xuddi o'ziday chiqadi ya'ni minus ikkini o'zi bo'lib chiqadi minus bu yerda ham ikki ikkilar ketdi minus to'rt bo'lib chiqdi bu qavsda emas modulda chiqadi dedik ya'ni sizlar snapdan <laughs> endi moduldan bu to'rtni bizlar bilamiz musbat o'ziday chiqdi minus bu plyus bilan minusga aylandi demak moduldan bu chiqishi uchun bizlarga plyus bo'ladi minus to'rt menimcha diqqat bilan qarasalar tushunyapsizlar degan umiddaman chunki oldingi mavzuda modul mavzusini ham yaxshigina o'tdik demak bu yerdan javobimiz minus ikki kelayotgan shunga doir yana bitta oy yana bitta misol beribdi bizlarga <coughs> foydani qiymatini toping debdi bizlar bu yerga qaramaymiz chunki darajalari bor bizlarda bular qisqarib juft bo'lgani uchun modul bo'lib chiqadi a minus b bo'lib chiqadi minus bu ham xuddi shunday juft bo'lgani uchun modulda minus a bo'lib chiqadi ya'ni plyus endi bu tog' bo'lgani uchun xuddi o'zidek chiqadi bunda bir hech bir muammo yo'q o'zi tog' bo'lib chiqadi ya'ni per tog' teng deymiz endi bizlar bu ichkaridagi sonni manfiy yoki musbatligini bilishimiz kerak moduldan chiqarishimiz uchun modul mavzusini yaxshilab eslanglar demak uni bilib olishimiz uchun bizlarda aytyapti bu yerda a minus b debdi a noldan kichkina bo'lsa minus bir narsa ya'ni e, b esa noldan katta ekan plus bir narsa ya'ni bundan buni ayirsak masalan 1 deylik minus 1 deylik minus plus 1 deylik bundan buni ayirayotgan bo'lsak javobimiz minus 2 chiqib qoladi. demak bu manfiy ekan buni minusga ko'paytirib chiqaramiz demak minus a plus b bo'lib chiqadi bu minus demak bu yerda minus a deyapti ya'ni amiz bu yerda minus 1 bo'lgani uchun minus a plus bo'lib chiqadi bu ham plus a bo'lib chiqadi demak plus bu xuddi o'z holida plus b demak bu minus bilan plusimiz minusga aylandi endi bizlar soddalashtirish qoldi xolos bizlarda qilayotgan ishimiz bu a bilan bu a ketdi demak bu minus a ni o'zi qoldi 2 ta bimiz bor 2 b teng minus a shakliga keldi ya'ni bu misol bu shaklga keldi menimcha tushunyapsizlar degan umiddaman biroz tez bo'lishga harakat qilyapman lekin e, menimcha tushunganlaring ma'qul demak shu guruh bo'yicha yana bitta misol ekan demak buni qanday yechamiz bu bu qano bilan bu yerda ikki bilan ketdi bu ya'ni chiqdi lekin juft bo'lgani uchun bizlarda modul bilan chiqadi aytganimizdek ya'ni 3 minus 2 modulda plus xuddi shunday bu ham bu bilan bu ham ketdi demak bu ham modulda chiqar ekan ildiz osti 3 minus 1 endi bu ildiz mavzusidan bizlarga modul mavzusiga kelib qoldi ya'ni uni moduldan chiqarishimiz uchun ichkarisi manfiy yoki musbat ekanligini bilib olishimiz kerak edi bir yer manfiy ikki musbatligini bilishimiz uchun endi ildiz osti uchdan ikkini ayirsak nima bo'ladi manfiy sonmi musbat sonmi buni bilishimiz uchun bizlar agar hech bilolmasa lang ikkovini ham kvadratini hisoblanglar ya'ni ikkinchi darajasini ildiz osti uchni ildiz osti uchga ko'paytirsak uchni beradi ikkini ikkiga ko'paytirsak to'rtni beradi to'rtni beradi ya'ni ildiz osti kvadrat ildiz osti 3 ni kvadrati 3 2 ni kvadrati 4 ya'ni kichkinadan kattani ayirishimiz kerak ekan bu yer manfiy ekanligini shunday bilib oldik ya'ni xuddi shunday ber 3 1 ni kvadrati 1 bu yer musbat ekanligini bilamiz demak manfiy bo'lsa qanday qilaydik? minusga ko'paytirib chiqaraydik. ya'ni minusga ko'paytiramiz minus ildiz osti 3 plus 2 plus bu xuddi o'zidek chiqadi 3 minus 1 endi bu ildizosillarimiz ketdi endi bizlarga qolgani 2 minus 1 ya'ni javobimiz 1 ekan shu ko'rinishda yechamiz menimcha bunday qilib yana yaxshilab qarab olganlaring ma'qul tushunishlaring uchun videoni to'xtatib demak ildizli sonlarni darajali sonlarga aylantirish degan gurunga keldik bu formulaga yaxshilab qaranglar menimcha tushundilar. endi men bunga bitta misol keltiraman ya'ni bu yerda 3 deylik 4 to'rtni 5 e, darajasi deylik teng ekan buni darajali ildizli sonni darajali songa aylantirishimiz uchun 4 deganmiz ildizdan chiqdi endi tipa 5 buni darajasini ildizdagi son darajasini ildiz darajasiga ekanmiz. ya'ni ildiz ostidagini darajasini bunga bo'lishimiz kerak ekan menimcha hammaga tushunarli bo'ldi bu bizga nima ishimizga yaraydi degan savolga hozir mana yerda bitta misol keltiribdi demak ildiz osti 9 x 3 darajasi ekan buni nima deb yozamiz bizlar ya'ni ni x plyus ne yerda 2 borligini eslayın eskarmengler 2 ga bo'lingan. 81 nima? 81 9 ni kvadrati degani. Endi bizlar bizlarga nima hosil bo'ldi? Sonning darajalari, ya'ni o'tgan mavzudagi bir narsa hosil bo'ldi. Ya'ni asoslar bir xil bo'lsa, darajalar teng ekan. Ya'ni bu degani x plus 3 taqsim 2 teng ekan 2 ga. Ya'ni darajalar teng. Bu darajalar ko'p zarlar. demak buni yechamiz marhajlarni tenglashtirib olishimiz uchun umumiy marhaj keltirib olamiz demak bizaga hosil bo'layotgani 3, teng to'rt bo'lib hosil bo'ladi keyin bize bizga kerak bo'lmaydiku bundan ham x teng bir hosil bo'ladi bizlarga misol shunday yechiladi ya'ni bizlarga ildizli sonlarni darajali sonlarga aylantirish mana shunaqa misollarga kerak bo'ladi yaxshilab diqqatlaringni qaratinglar demak va oxirgi misolimiz bizlarda buni ham xuddi shu hozir oxirgi tushuntirgan ildiz ildiz sonlari darajali sonlarga keltirishdan keltiramiz ya'ni demak minus ildiz osti ikki nima yo'lni yozyapman ildiz osti ildiz osti ikki nima degani ekan ikki bu yerda buni darajasi bir bu ikki bo'lgani uchun bir bo'lingan ikki ko'rinishda bo'ladi ya'ni bu esa 2 bu yerda 1 darajasi bu 3imiz ham uchun 1 bo'lingan 3 bo'ladi. Ko'paytirilgan 2 bu yerda 1 ya'ni 1 taqsim 6 darajasi ko'rinishiga keladi. Endi xuddi shunday sonning darajalari mavzusidagi mavzusidagidek asoslar bir xil asoslar bir xil bo'lsa darajalar qo'shiladi deydik. Ya'ni 1 taqsim 2 Э, qo'shilgan 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 6. Ya'ni bular bir-biriga qo'shsak, umumiy mahrajga keltiramiz. Bu 3, bu 2. Ya'ni shakli bu nimaga keladi? 3 plus 2 plus 1 shakl taqsim 6. Demak 5 6, 6 taqsim 6 bo'ladi. Bu yarim. Demak, 1, 6 bo'lgandan keyin 6 lar qisqarib, javobimiz 6. 2 kilo ekan ya'ni yanada to'liq hal qilish uchun 6 taqsim 6 bo'lar bir 6 ga bo'lsak 2 ni birinchi darajasi bo'lar 2 ni birinchi darajasi ham 2. va video yoqqan bo'lsa layk bosib obuna bo'lishni unutmanglar lekin hali ildizli sonlar tugagan yo'q eslangdan chiqarmanglar Hammaga salom, men Umid. Matematika asoslari nomer 13 da yana ko'rishib turibmiz. Mavzumiz ko'rib turinganingizdek, ildizning faqat ikkinchi videosi ya'ni ikkinchi qismi demak darsni qolgan joyimizdan boshlaymiz qolgan joyimiz bu bu shakldagi misollarni yechishdan boshlab qolgan ekan demak bu shakl x qatnashgan tenglamaga o'xshagan narsa buni nima qilamiz buni bizlar darajali e, sonni darajasi shakliga keltirib olamiz ya'ni bu qanday darajaga keladi bu yerda bir bor edi bu yerda ikki bor edi eslangda bo'lsa ya'ni bir taqsim ikki ko'rinishga keldi ko'paygan bu nima e, ikkining uchinchi darajasi desak bo'ladimi buni ha bo'ladi ikkini uchinchi darajasini bo'lishimiz kerak ekan bu to'rtga uch taqsim to'rt bo'ladi bu bizga to'rtni beradi ya'ni o'n olti ildizdan chiqqanda nechi bo'lib chiqadi to'rt ya'ni ikkini ikkinchi darajasi bo'lib chiqadi teng ekan e, bu ham xuddi shunday ikkini ikki ikkinchi darajasi 2x darajasi bo'lgandan keyin bu yoqda 8 bilan 2x hop ni 2 x ni 8 ga bo'lu shaklida tashqariga chiqar ekan ya'ni bu 2 bilan 8 qisqarib nimani beramiz bizlarga buni ham o'chiramiz va x 4 shakliga keladi demak darajalar ayni bo'lganda bizlar nima qilaydik ustlar ham bir xil e, tepa darajalar e, asoslar bir xil bo'lsa ustlar teng edi demak bizlar bu yerda birinchi yechib olamiz ya'ni asoslar bir xil ekan ko'paytirganda nima bo'ladi qo'shiladi darajalar bir taqsim ikki qo'shilgan uch taqsim to'rt endi bizlarda pastda ham bir narsa bo'lgani uchun minus ikki deymiz ya'ni buni ham ko'rsatamiz bu yerdagi sonimiz xuddi o'zidek qoladi x taqsim to'rt demak asoslar bir xil bo'ldi tenglamamiz demak darajalar ham teng ekanligini bizlarga ko'rsatadi asoslar bir xil bo'lsa darajalar ham teng edi bu ko'rinishda misollar eslangda bo'lsa buni shu yerda o'zini yechib olsak bu yerga umumiy xaraj ikki beriladi bu yerga to'rt beriladi ya'ni besh bir taqsim to'rtni beradi bizlarga bir taqsim to'rt e, aniq bir taqsim to'rtmi demak ha bir taqsim to'rt teng ekan x taqsim to'rtga demak bizlar e, mahrajlardan qutuldik ximiz ximiz teng ekan birga bu shaklga keldi misolimiz va bugungi mavzumizga o'tamiz bugungi mavzumizni formulasiga qarab o'yinglar juda ham yaxshi. ya'ni aytyaptiki bu misolda bu shaklga chiq ekan ya'ni bu darajalarimiz qisqarib ani o'zi tashqariga chiqadi lekin b chiqolmaydi deyapti ya'ni a ko'paytirilgan ildiz osti n'inchi darajada b deyapti ya'ni bu buni bu shaklda ham yozib olsak bo'ladi shunday qilib bu shaklga chiqadi ya'ni buni nimaga men sizlarga tushuntiryapman ya'ni ildiz osti sakkiz qanday tashqariga chiqadi ildiz osti sakkizni bizlar qanday ko'rinishda yozsak bo'ladi ikki ko'paytirilgan to'rt desak bo'ladimi lekin ikki chiqmaydi to'rt chiqishi mumkin bu degani to'rt nima bo'lib chiqadi ikki ildiz ostida ikki shaklida chiqadi ya'ni o'ttiz ikkichi qaysi shaklda yozamiz 2 ko'paytirilgan 16 desak bular 16 tashqariga chiqadi 4 bo'lib. Biz osti 2. Bu shaklda tashqariga chiqishi mumkin faqat. Xuddi shunday 45-chi 3 ko'paytirilgan 15 mi deb yozamizmi? Yo'q, 15 ham 3 ham tashqariga chiqmagani uchun buni ildiz osti nima deb yozamiz? 3 ko'paytirilgan 9 deb yozamiz. Endi 9 chiqadi tashqariga 3 bo'lib 3 bu shaklda chiqadi. Xuddi shunday bu ham yani. 3 э, ko'paytirilgan 25 shaklida bo'ladi. 25 tashqariga 5 bo'lib chiqadi. Bu 3. Agar kirgizayotganda ham, xuddi e, ildiz ostiga kirgizayotganda ham tashqaridagi sonni, bu daraja olib sona qilinadi. Ya'ni bu yerda yashirin 2 bor edi-ku. Bu yerga kiritganda, buni darajasini olib kira, ya'ni 3 darajasini olganda ko'paytirilgan 2. Ya'ni bu ham bizga ildiz osti 18 ni beradi. ildizli sonlarni qo'shish va ayirish degan e, anoga keldik bo'limga keldik demak qo'shish va ayirishda ildiz ostidagi sonlar bir xil bo'lsa agar bizlar ularni qo'sha olar ekanmiz ya'ni qanday e, ildiz ostidagi son bir xil bo'lsa aga bni qo'shasan sni qo'shasan keyin ildiz ostidagi son o'zgarmay xuddi o'zidek qoladi ya'ni biz men misollarda keltiray ildiz osti saksonga qirq beshta bu qanday qo'shamiz ya'ni bizlar aytamizki endi buni e, ozgina oldin o'rgangan narsamiz bo'yicha qaraymiz ya'ni buni ildiz osti nima deb yozsak bo'ladi 5 ko'paytirilgan 16 deb yozsak bo'ladi bundan ham nima chiqadi bizlarga 16 tashqariga chiqar ildiz osti 5 qoladi ya'ni 45 ni nima deymiz 5 e, ko'paytirilgan 9 deymiz ildiz ostidan 9 3 e, plus 3 chiqadi ildiz osti 5 xuddi shunday bu ham 2 bu yerda 4 kira 5 4 chiqadi bizlarga 2 bu 2 ildiz osti 5 ya'ni 2 ni 2 ga ko'paytirsan 4 bo'ladi demak 4 ga 4 ni qo'shsang 8 8 ga 3 ni qo'shsang 11 ya'ni bu misolimiz javobi 11 ildiz ostidan 5 bo'lar ekan ya'ni xuddi shunga o'xshagan yana bitta misol 8 nima edi bizlarda 2 ko'paytirilgan 4 edi bu ham bu yerdan yozayin ya'ni ikkini ikkinchi darajasi minus ekan 32 e, 16 o'n chiqadi. 4 chiqadi to'rtni ikkinchi darajasi 64 ko'paytirilgan 2 bo'ladi bu ham 64 dan 8 chiqadi plus 8 e, ildiz osti 2 shaklida bular taqsim ildiz osti 2 bu ham bizlarga qaysi ko'rinish beradi demak 2 dan 2 dan 4 ta ayirsak minus 2 minus 6 e, plus 6 bo'ladi 6 ildiz osti 2 bu shaklga keldi endi ildiz osti 2larimiz qisqaradi va javob bizlarga 6 bo'lib keladi Demak, bu turdagi misollarni qanday yechamiz? Ya'ni bu turdagi misollarni ingichkaridan boshlab yechamiz. inga ichkarisida to'qqiz bor to'qqiz nima bo'lib chiqadi bizlarga to'qqiz uch bo'lib chiqadi ya'ni ikkiga uchni ko'paytirishimiz kerak endi olti bo'ladi oltiga o'n to'qqizni qo'shsak yigirma besh bo'ldi bu yer bu ildizimizda yigirma besh qoldi ya'ni bu ildizimizda yigirma beshdan nima chiqadi bizlarga besh chiqadi endi minusimizni yozamiz bu ildizimizni yechamiz o'n oltidan nechi chiqadi to'rt chiqadi to'rt karra ikki sakkiz sakkizga to'qqizdan 8 da ayırsan eğer 9 minus 8 8 ildizası da 1 bula. Yani 1'den nima çıkardı ildizge? 1 çıkardı. Yani bu cevabımız e, misalımız cevabı turtiken. Demek bu konuştan misallar kanda içeyekanımız en içkarısından boşla bir içeyekanımız. 25'den ne çıkardı? 5 çıkardı. 5 ke 44 kuştan 49 buladı. Yani burası 49 bu yani için 49 dan 7 chiqdi demak bu yerdan 7 chiqdi 32 dan 7 ni ayirsang agar 25 bo'ladi bu yer endi 25 ga aylandi endi 25 ga aylangandan keyin bo'ldizdan ham qutulishimiz uchun 25 5 bo'lib chiqadi 144 139 ga 5 ni qo'shsang agar 144 ni beradi ya'ni bizlarga ildizosi 144 javobi javobi keldi 144 nimani nimani kvadrati bir yuz qirq to'rt ya'ni buni bu shaklda yozsam bo'lar. 12 bu yerdan 2 bilan bu qisqarib bizga 12 javobi beradi ya'ni ildizni ildizlarni darajasini olish degan bo'limda degani qanday ekan ya'ni ildiz bu yerda qanaqa darajasi bo'lsa shuni qanaqadir darajasi bo'lsa bu darajalar qisqaradi agar bir xil bo'lsa va ni o'zi chiqadi agar bir xil bo'lmasa esa buni bunga bo'lish shaklida chiqar ya'ni qisqartirish shaklida Jundlang degan umiddaman va bitta shunga o'xshagan shu bo'limga mos bitta misol ko'ramiz ya'ni bular qisqaryapti dedik qisqarganda bu yerda ikki qoldi demak keyin bizlar ikkilar chiqqanda agar juft son bo'lganda oldingi mavzumizdan eslanglar juft son bo'lganda bu modul bo'lib chiqadi ya'ni plusdan ikki bo'lib chiqadi endi bunga qo'shishimiz kerak ekan bu uch bilan bu uch ketadi tog' bo'lganda esa minus uch xuddi o'zidek chiqadi modul bo'lmay xuddi o'zidek chiqadi ya'ni ildizni darajasi tog' bo'lganda javobimiz minus bir ekanligini shunday qilib bilib olamiz va videomiz o'z nihoyasiga yetdi uchinchi videoni kutib qoling Ko'rishguncha xayr. Hammaga salom, men Umid. Matematika asoslari nomer 14 da yana ko'rishib turibmiz. Mavzumiz ildizlar. E, video qismi esa 3-qism, ya'ni ildizlar mavzusini 3-qismi. Demak, kechagi darsdan boshlaymiz. Takrorlash ekan, bu tenglamani qanday yechamiz? Ya'ni ikkita tenglama beribdi. Tenglamalardagi y x ni top debdi bizlarga. Uning uchun bizlar <clears throat> nima qilamiz? Agar bu ko'rinishdagi misollarni bizlar ko'ra olmayotgan bo'lsak, qanday yechishimiz kerak? agar shunday bo'lsa tenglikni har ikki tarafini ham kvadratini olishimiz kerak kvadratini olishimiz kerak nimaga chunki bu bilan buni ildiz bilan kvadratni qisqartirib yorishimiz uchun endi bizlarga bundan keyin nima hosil bo'ladi ikki x minus olti teng to'rt hosil bo'ladi to'g'rimi endi oddiy tenglama bo'ldi bundan x nechi keladi ikki x teng o'n har ikki tarafni ham ikkiga bo'lsak x teng besh kelar demak bizlar xni topdik endi y topishimiz kerak ya'ni buni qanday har ikki tarafni kvadratini emas endi kvadrat e, kubini olamiz nimaga deganda ildizimizni darajasi kubdan buni kubini buni kubini olamiz ya'ni bu bilan bu qisqaradi demak y e, minus 3 tashqariga chiqdi bu yerdan demak 3. uchinchi darajasi yigirma yetti bundan y'imiz imiz teng ekan 30 javobi keladi Bizlarda nima so'rayotgandi tenglamalardagi y minus ni topish kerak edi demak 30 minus besh teng 25 ekanligini aytib javobimiz 25 deb ildizlar ildizli sonlarni ko'paytirish degan bo'limga kelamiz ya'ni ildizli sonlarni qanday ko'paytiramiz ildizli sonlarni ko'paytirganda bu formula bo'ladi formulaga o'xshagan narsa ya'ni bu degani 4 ildizasi 4 ko'paytirilgan ildizasi 3 4 ko'paytirilgan 3 degan. ya'ni bu ham ildiz osti 12 bo'lar. shu ko'rinishda bo'lar. ya'ni ikkita ildiz osti ildiz osti 5 ko'paytirilgan ildiz osti 5 bo'lgani uchun buni nima deb olamiz ildiz osti 5 deb bemalol ayta olamiz kvadrati bo'lar. ildiz osti ning kvadrati desak ham bo'lar. bu kvadrat bilan ketib undan 5 hosil bo'lar. ya'ni endi ildiz osti ko'paytirishlar shunday bo'ladi dedik ildiz osti Nima men bunday chizdim bilmayman. Ildiz osti 4 ko'paytirilgan ildiz osti 5 ko'paytirilgan ildiz osti 3 desak, agar buni xuddi shunday bitta anuga olsak bo'ladi. Ya'ni 4 ga 5 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 3 23 ga ko'paytirsak, ildiz osti 60. Bu shaklda, ya'ni ko'paytirish amal oh, ifodasi amalga oshiriladi. Demak, bizlarga keyingi misol berilibdi. Bu ko'rinishdan misol bizlar yechuvdik, eslangda bu o'tgan mavzuda. lekin ildizli sonlarni ko'paytirish shaklida ichmadik ya'ni darajaga qilib oldik buni ildizdan chiqarib darajasini darajaga aylantirib oldik ya'ni eslayotgan bo'lsalaring mana buni bizlar uchni bir taqsim ikkinchisi deb olgan edik endi buni bu bo'limdagi anavi bilan yechib ko'rsataman sizlarga qanday demak ya'ni agar buni ko'paytirmoqchi bo'lsalar daraja ildiz darajalari har xil bo'layotgan bo'lsa Э, darajalarni tenglashtirib olishdan kerak ya'ni bu ikki bu yerda bor islangdan chiqmasin demak darajalarni tenglashtirish uchun eng kattasi olti ekan oltiga tenglashtiramiz ya'ni buni uchga buni ikkiga ko'paytiramiz buni hech narsaga ko'paytirmaymiz ya'ni endi buni bemalol hammasini darajasi olti bo'ldi demak buni uchga ko'paytirdik bemalol shunday ko'paytirsak bo'ladimi demanglar agar ko'paytirganimizdan keyin bu yerga buni ildizni ichidagi sonni ham bu yerga daraja qo'shdingmi ildizni ichidagi songa ham xuddi shu darajani qo'shishing kerak ya'ni bu yerga uchni ikkiga ko'paytirib ikki qo'shdikku endi ikkini ichkariga ham xuddi shunday qo'shib olamiz ya'ni bu yerda bizlarga nima qolyapti uchta uchinchi darajasi ko'paygan uchta ikkinchi darajasi ko'paygan uch bo'ldi shakliga keldi ya'ni bu ham nima degani uchni endi boyagi son darajalar mavzusidagi anavi uch plyus ikki plyus bir ya'ni bu ham uchni verdi 6 derece işten çıktı. Demek 3 ne 6 derecesiydi. Verdiğim 6 buldu. 6'lar kıskarıp bizlerce cevap 3 kilo. Bu şekilde içsem bula yani. Şimdi e, yani şu hazır çöntürgen dersen bu içe bizlerce dinleme verilgen. Dinlemen kendi içeğimiz. Yani bu dinleme anı tapışımız gerek verdi. Eldiz derecelerini bizler şimdi bir hıl kıvalışımız gerek dedik. Demek bu bir hıl kıvalışımız için qaraysizlar to'rt bo'lmaydi uch bo'lmaydi lekin bular eng qanday bir xil qilib olishimiz mumkin Qarasizlar, tushunasizlar o'n ikki qilsak bir xil bular ya'ni buni to'rtga ko'paytirasan buni uchga ko'paytirasan ildizni ichiga ham shu darajaga ko'paytirish kerak dedim eslangdan chiqmasin buni ham uchinchi darajasi demak bu yerda ikki bor edi ikkini oltinchi darajasi bu yerga ham olti qo'yiladi bunga to'rt ya'ni ichkariga ham to'rt yozamiz demak endi bizlarga nima hosil bo'ldi ildiz osti 12 12 darajadan demak 2 ni 4 darajasi ko'paygan a ni 6 darajasi hosil bo'ldi endi tenglikni bu tarafida ham xuddi shunday 12 darajadan bu nima edi 8 2 ni 3 darajasimidi 2 ni 3 darajasi bo'lgandan keyin bu 3 bilan ko'paygandan keyin 2 ni 9 darajasi bo'ladi ko'paygan a ni 4 darajasi nima endi nima qilamiz bu bu bilan buni bemalol qisqartirib bersak bo'ladi chunki tenglikda ikki tarafda ham bor Bu bo'lsa ham bo'lmasa ham bizlarga a ni topishimizga xalaqit bermaydi demak bizlarga nima qoldi ning 4 darajasi a ni 6 darajasi teng 2 ning 9 darajasi a ni 4 darajasi shakliga keldi endi oddiy tenglamaga aylandi bu bizlarda xo'sh Endi bu 4 ta 9 tadan 4 tasi ketganda, bu yerda 2 ning 5 darajasi qoldi. Demak, endi bu yerda esa 6 e, tadan 4 ta ketgani uchun a ning 2 darajasi qoldi. Endi bizlarga a ni top degan edi, a ning kvadrati emas. Ya'ni a ning kvadrati bizlarga bu necha 32 ni bersa, a ning o'zi nima nechini beradi bizlarga? shuni bilish uchun har ikki tarafni ham ildizini olamiz shunda bizlarga a hosil bo'ladi ya'ni a kvadratni ildizdan chiqarsak nima bo'ladi a bo'ladi buni ildizdan chiqarsak ildiz osti o'ttiz ikki bo'ladi ya'ni amiz ildiz osti o'ttiz ikki ildiz osti o'ttiz ikkini qaysi ko'rinishda yozsak bo'ladi yana endi testlarda qaysi javob ko'rsatilgan bo'lsa shuni belgilaysizlar ya'ni o'ttiz ikkini o'n olti ko'paygan ikki desak bo'ladi demak bu ildiz ostidan chiqqanda bu 16 4 bo'lib chiqadi ya'ni 4 iltizosida 2 shaklida chiqadi demak bu ko'rinishdan misollar qanday ko'paytiramiz menimcha bilasizlar buni birinchi bunga keyin buni bunga ko'paytiramiz ya'ni iltizosti 3 ko'paytirilgan birinchi bunga iltizosti 3 keyin iltizostini e, voy buni bunga ko'paytirganimizdan keyin minus iltizosti 3 bo'ladi. Demak, keyin bunisini endi xuddi shunday bunga, keyin bunga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 2 ko'paytirilgan plus deymiz, 2 ko'pa 2 ko'paytirilgan ildiz osti 3 2 e, ko'paytirilgan 1 minus 1 bo'ladi. 2 ya'ni bu ko'rinishga kelar. Ya'ni birinchi buni bunga, keyin buni bunga chiqarishdi. Menimcha hamma biladi buni. Demak, bulardan 3 hosil bo'ldi bizlarga. Demak, 2 ta 2 ta ildizosti 3 dan bittasini ayirsak, ildiz ildizosti 3 ni o'zi qoladi, minus ildiz ildizosti 3, e, plus, ya'ni chunki bu yerda plus-ku. Demak, minus 2, 2 dan 3 dan 2 ni ayirsak, bizlarga ildiz ildizosti 3 dan 1 qo'shilishi kerak edi. Va bu bu ko'rinishga keladi, ya'ni. Endi bu misolni bizlar tushungan bo'lsak, bu yerda bizlarga formula beribdi. qisqa ko'paytirish formulalarini menimcha ism familiya langida bilishlaring kerak chunki matematikada juda ko'p qo'llaniladi bu narsa x kvadrati minus y kvadrat shaklini bu shaklda olsak bo'ladi menimcha xuddi shunday ildizlarda esa bu ko'rinishda bizlarga bu narsa hosil bo'ladi ya'ni kvadrati bo'lgandan keyin bu kvadrat bilan bu kvadrat bu kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi shu ko'rinishdagi mana buga bitta misol bizlarga endi bu nima degani edi xuddi bir xil bittasi minusdan bittasi plyusdan demak bu bizlarga ildiz osti yettini kvadrati minus ildiz osti uchni kvadrati edi ya'ni bu kvadrat bilan bu minus bu ildizlar qisqarib bizlarga yetti minus uchni beradi ya'ni bu ham to'rt shakliga keladi Opa! va bizlar oxirgi misolimizga ham bittik. bu ko'rinishlar misollar qanday yechamiz ya'ni bu ko'rinishdagi misollarni biz xuddi hozir biroz oldin tushuntirgan mana bu formulamga keltirib olishimiz kerak qanday degan savolga hozir javob beraman ya'ni bu sonni a deb olsak bo'ladimi keyin buni b desak buni ham a deb buni b desak bizlarga shu ko'rinishga kelmaydimi keladi demak birinchisini kvadrati xuddi shunday yozib olamiz teng deb demak bir plyus ildiz osti ikkini kvadrati bu yerda esa men e, ildiz osti uchni kvadrati bo'ladi taqsim bu o'ttiz ikkini ildiz osti o'ttiz ikkini bu ko'rinishda yozagan bo'ladi demak bu narsa bizlarga nimani eslatyapti ya'ni kvadrat qisqa ko'paytirish formulasidagi birinchi formulani eslatmayaptimi ya'ni bu nima degani edi birinchisini kvadrati plyus ikki ko'paytirilgan birinchisi va ikkinchisini e, ko'paytmasi e, plyusdan ildiz osti bni kvadrati bu shaklga kelamidi keladi ya'ni minus bu nima beradi 3 uchni beradi ya'ni demak bu ikki bilan bu ham qisqaradi bizlarga nima qolyapti demak bu yerda 2 qoldi bu 1 ga 2 ni qo'shsak 3 bo'ladi bu 4 iltizosida 2 ni ham yozamiz ya'ni birdan yozayin ya'ni bu 3 bu 2 bilan 1 ni qo'shdik 3 bo'ladi plyus 2 ni iltizosi 2 darajasi 2 darajasi minus 3 oh bu ishlar ham ketdi demak taqsim 4 iltizosida 2 shakliga keldi bu ildizlar ketdi Э, demak 2 taqsim 4 bular ham qisqarganda bizlarga 1 taqsim 2 ni beradi ya'ni javob shu video yoqqan bo'lsa layk bosib obuna bo'lishni unutmanglar hammaga salom men umid matematika asoslari nomer 15 da yana ko'rishib turibmiz bugungi mavzumiz ildiz mavzusini 4 qismidamiz demak qolgan joyimiz ildizli sonlarni bo'lish ekan bizlarga qoida qoida beribdi ildiz sonlar bo'lish uchun ildizli sonlarini bo'lish uchun ildiz darajalari teng bo'lishi kerak ya'ni bu ikki bo'lishi kerak ekan bizlarga formula berib qo'yibdi buni diqqat bilan qaranglar menimcha tushunilang men endi birdan misollar bilan tushuntirib boshlasam agar bu ko'rinishda ya'ni ildiz osti sakkiz bo'lingan ildiz osti ikkini bitta anavi bilan olishim mumkin ekan ya'ni bitta ildiz qilib olishim mumkin chunki bu darajalar bir xil ikki ikkovniki ham ikki sakkiz bo'lingan to'rt ya'ni sakkiz bo'lingan to'rt necha to'rt to'rtdan necha chiqadi ildiz osti to'rtdan ikki chiqadi ildiz osti to'rtdan ikki chiqadi demak bir butun oltmish to'qqizdan necha chiqadi ildiz osti buni men qaydan yozib olaman bir yuz oltmish to'qqiz bo'lingan yuz deb olsam bo'ladi bemalol buni hamma biladi bir yuz oltmish to'qqizdan necha chiqadi o'n uch yuzdan necha chiqadi o'n ya'ni bu shakl yoki nol butun a nol butun emas bir butun uch shaklda bo'lar ekan demak va nihoyat irratsionallikdan qutqarish degan ma'noga keldik bo'limga mahrajni ya'ni irratsionallikdan qutqarish nima ekan bizlar ildizli sonlarni bo'lishimiz uchun bo'lishimizda mahraj ildiz ildizli bir son bo'lolmay ekan ya'ni bu degani ildiz osti x ya'ni xmi uchmi ikkimi ildiz osti bilan bo'lmay ekan bo'lish amalini bajarayotganimizda ratsional son bo'lishi kerak ya'ni ildizsiz son bo'lishi kerak buni bizlarga irratsionallikdan qutqarish deb nomlanadi ya'ni qanday buni qanday irratsionallikdan qutqarar ekanmiz kasrlarda masalan tepani ham pastni ham suratni ham mahrajni ham ya'ni bir xil songa ko'paytirsak bu anavda o'zgartirmaydi slangda bo'lsa ya'ni javobni o'zgartirmaydi ya'ni buni irratsionallikdan qanday qutqarar ekanmiz ikki tarafni ham ildizosti ikkiga ko'paytirsak agar javob nechi chiqadi ildizosti ikkini ildizosti ikkiga ko'paytirsak mahrajimiz ikki tepada esa ildizosti ikki bu ko'rinishda keladi ya'ni demak biz endi tushuntirmoqchi bo'lganim e, bu formulaga o'xshagan bir narsalar ya'ni mahrajda bitta son bo'lib mana shunday ildizli son bo'lsa buni xuddi shu sonni o'ziga ko'paytirasan agar e, mahrajda ikkita plusli mana shunaqa anaviga duch kelsang ifodaga duch kelsang agar ildiz osti x minus ildizi y ga ko'paytirasan ya'ni unga ko'paytirmaysan xuddi shu son bu x y o'rnida любой son bo'lishi mumkin ya'ni demak shu ko'rinishda mm, buni esa minusdan bo'lsa plyusligiga plyusdan bo'lsa minusligiga ya'ni buni mantig'i nimada mantig'i agar e, bu y o'zi edi mantig'i nimada buni buni mantığı qisqa ko'paytirish formulasiga olib kelib olish ya'ni x kvadrat e, minus y kvadrat bor ediku va qausli bir narsalar ko'paytirilgan xuddi shunday mana bu ko'rinishda ya'ni e, menimcha tushunarli endi buni misollar yordamida sizlarga tushuntirsam menimcha qulayroq bo'lar demak qanday e, misolga diqqatlang qaratinglar bu mahrajimizda ildiz son bor buni aytdik bizlar xuddi o'ziga bitta son bo'lsa xuddi o'ziga ko'paytirib olishimiz kerak ekan tepani ham pastni ham demak buni esa plyus bo'lsa agar minusligiga ko'paytirib olishimiz kerak edi ya'ni minus birga ko'paytiramiz buni esa plyusligiga minus bo'lsa plyusligiga ya'ni bu ko'rinishda endi tepani ham pastni ham ya'ni surat ham ko'paytirish kerak dedim degan ma'noda Endi ko'paytirsak, ildiz osti 12 ga ko'paytirilgan ildiz osti 3 bo'ladi. Taqsim bu endi mahrajimiz irratsionallikdan qutqarildi, 3 bo'ladi plus e, bu yerda endi 4 ko'paytirilgan ildiz osti 3 minus 1 taqsim bu ham qutqarilgandan keyin bu 3 bo'ldi. ya'ni 3 minus 1 shakliga keldi tengmasda endi minus buni endi ko'paytirishimiz kerak 2 ildiz osti 2 plus ildizi osti 3 shaklida demak 4 minus 3 ya'ni burasi 1 1 bo'ldi endi misolimiz davom etadi buni bitta ildizga olsak bo'ladi ya'ni Bunu yok bu. 3 kere 12 kere 3 36. 36 dan 6 çıkar. Yani 1 6 taksım 3 buldu. Bu hem kıskarıp bize gelmem bir ağa. 2'ni bir ağa Demek 2 plus. Şimdi bunu bununla kupa etirişimiz gerek. Ee, 4 kupa etirilgen 3. E, 50 zası 3. 4 kupa etirilgen 50 zası 3. 4'ni şimdi 1'e kupa etirsek. Minus 1'e. Bu, bu görünüşte. Yani şimdi minus 2'ni. opa minus deymiz 2 ni 2 ko'paytiramiz 4 bo'ladi endi minus 2 ni bunga ko'paytirsak minus 2 ildiz osti 3 shakliga kelib bir bir edi bo'ldi yozmasak ham bo'ladi bu 2 bilan 4imiz to'rtlarimiz qisqargandan keyin bu yerda 2 bu yerda 2 qoladi demak mahrajlar общий yo'q bo'ldi bizlarga bizlarga qolgani 2 plus 2 ildiz osti 3 minus 2 e, minus 4 minus 2 ildiz osti 3 bo'ldi. Demak, shu ko'rinishga keldi. Bu 2 bular qisqardi. Minus 2 bilan 2 ham ketdi. Bizlarga gafet qolgan narsa minus 4 qoldi. Javob shunday bo'ladi. Demak, yana bizlar e, endi ko'rayotganlarimiz bizlarda formulalar ajoyib e, ich ich ichli ildizlar ya'ni formulalarga diqqat bilan qarasalaring tushunasizlar men misollar bilan endi sizlarga tushuntirmoqchiman demak bu ich ichli ildizlarni bitta ildiz qilib olishimiz mumkin ekan qanday mumkin ekan buni buyoqqa ichkariga kirgizishimiz mumkin ya'ni ichkariga kirgizishimiz uchun bu hamma ildizlarni anavlar ko'paytiriladi ya'ni darajalar ko'paytiriladi bu yerda ikki bor edi ya'ni bu yerda uch bor uch ko'paytirilgan ikki ildizlar ko'paygan endi buni ichkariga kirgizib bitta ildiz qilib olishimiz kerak ya'ni ikki ichkariga kirayotganda bu ildizni darajasini oladi bilasizlar keyin ko'paytirilgan bu ikkini o'zi ya'ni bu shaklda bu ham bizlarga nimani beradi ildiz osti olti ikkini uchinchi darajasi bular ham qisqarib bu 2 ikki qolsa ildiz osti ikkini o'zi qoldi demak bu uzunrog'ini qanday aytamiz hamma ildizlarni darajalarini ko'paytiramiz ya'ni 3 ko'paytirilgan 4, ko'paytirilgan bu 2 ikkimiz bor edi ko'paytirilgan 2. endi buni bitta ildiz qilib olishimiz uchun ichkariga kirayotganda ikkini to'rtinchi darajasi bor keyin bitta ikkinchi darajasi ham bor ko'paytirilgan endi ikkinchi ikki uni ichkariga kirayotganda ikkini ikkinchi darajasi bo'lib kiradi va ikkini o'zi eng oxiridagi ikkini o'zi demak bizlarga nima keldi bundan uch karra to'rt o'n ikki o'n ikkini ikkiga ko'paytirsak yigirma to'rt demak ikkini sakkizinchi darajasi ikkini ikkinchi darajasi ikkini o'zi bundan bizlarga ildiz osti yigirma to'rtni 8 ga 2 ni qo'shsak 10 11. 2 ni 11 darajasi javobi kelaykan. Va oxirgi misolimiz hozir bilgan o'rnagimizga mos ravishda. Demak, bu tenglamani qanday yechaymiz? Bizlarda x bor, tenglama bu demak. E, tenglamani yechishimiz uchun hozir buni ko'rdik bizlar. Buni ham nima qilaymiz? Ya'ni ildizosi 3 ni ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda 2 borligi uchun 2 ga. Keyin 3 ni ikkinchi darajasi ko'paygan 3 shaklda bo'ldi. Demak, bu ildiz endi ildizlarni e, bu 6 6 bo'ladi, 3 kerak, 6 bo'ladi. Shuni birdan yozaylik. 6 bo'lgani uchun Bernimaydi, ildizasi 3, kupaygan ildizasi 3, 3x. shaklida edi endi bizlar darajalarni bir xil qilib olishimiz kerak ya'ni ildizlarni darajalarini bir xil qilib olishimiz kerak edi qanday bir xil qilib olamiz eng kattasi olti ekan demak bu yerda ikki bo'lsa buni uchga ko'paytirasan bu yerda uch ekan ikkiga ko'paytirasan demak bundan bizlarga hosil bo'layotgani ildiz osti olti bundan bizlarga uchni ikkinchi uchinchi darajasi hosil bo'lar teng olti uch ko'paytirilgan Berge 3 yozishimiz kerak edi ismimizdan chiqdi. Berge 2 yozishimiz kerak. 3 ni 3-chi darajasi ko'paygan 2 ni e 3 ni 2x-chi darajasi hosil bo'lgan. Menimcha tushunyapsizlar degan umiddaman. Qanday hosil bo'lganini. Demak, ildizlarimiz bir-birini soddalashib ketdi. 3 ni 3-chi darajasi e, demak, qoldi bizlarda uchni uchinchi darajasi teng ekan uchni uchinchi darajasi ko'paygan 3 2 x endi bular ham bizlarni bir biri bilan soddalashib ketdi bu yerda bir teng uchni ikki ikkinchi darajasi qoldi u bizlar tinglamay cholmak demanglar uchni qaysi darajasi bir bo'ladi albatta bu 2ximiz 0 bo'lganda faqat bu 1 bo'lishi mumkin edi ya'ni 2x teng 0 tenglamasini x teng 0 deb bemalol ayta olamiz va misolimiz videomiz tugadi hop hammaga salom men umid matematika asoslari nomer 15 da yana ko'rishib turibmiz mavzumiz har galgide ildiz va bu eng oxirgi video ya'ni 5 oxirgi video dars deylikda demak darsimizni boshladik oxirgisida eng yaxshi narsalar o'rgatiladi eslangdan chiqarmanglar oxirgi videoda ya'ni bu ko'rinishdagi misollarni ildizdan qanday chiqaramiz ya'ni qanday yechamiz men sizlarga formula ko'rsatganman bu formula demak formulani diqqat bilan qaraysizlar agar tushunsalaring yaxshi lekin tushunmasliklaring ham mumkin chunki buni bu tarz misollarni a ga qo'yib ishlash usuli ham bor lekin men boshqacha usulni ko'rsataman sizlarga hozir va <clears throat> formulalarni tushunish biroz qiyinroq lekin misollar yordamida tushunasizlar demak bu tarz misollarda amiz m plus n shaklida s simiz esa m ko'paytirilgan s shaklida bo'lishi kerak ekan lekin bu yer ikkiga olib kelib olishimiz kerak ya'ni e, bni o'rnida ikki bo'lishi kerak nima bo'lishidan qat'iy nazar ikki shakliga keltirib olishimiz kerak ekan Demak, misollar yordamida ko'rsataman. Buni ham eslangdan chiqarmanglar, m n dan katta bo'lish sharti bilan. Demak, teng deymiz, ikkimiz bor. Buni biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni 3 7 ko'paygan 3 shakli qilsak 21 bo'ladi. 7 ga 3 ni qo'shsak 10 bo'ladi. Ya'ni bu shaklda demoqchiman. Formula bo'yicha endi bu qanday chiqadi ildiz osti yetti plyus ildiz osti uch shaklida chiqa ya'ni shunchalik oson ya'ni buni mantig'ini endi men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lsam buni kvadratini bu shakl bular ya'ni bu, bu misolni kvadrati shu shaklda bular ya'ni ildiz ostida ochsak agar mana shu misolda agar ochsak ya'ni bizlarga ildiz osti o'n plyus ikki ni yigirma birinchi ildizosi yigirma birdan shu javob chiqadi ya'ni bu kvadratlar qisqarib bizlarga bu shaklni beradi ya'ni misolda yechishlangan e, bu a ani o'rnidagi plyus bo'lishi kerak s esa ikkinchi e, ikkinchi ildiz ostidagi narsa ko'paytmasi bunga teng bo'lish buni qo'shilishiga teng bo'lishi kerak ya'ni ikkinchi misolga qaraymiz birdan demak buni besh qo'shilgan uch desak bu xuddi shunday 5 ko'paytirilgan 3 ga teng bo'ladi ya'ni to'g'rimi demak ildiz osti 5 ko'paygan ildiz osti 3 shaklida bo'lar ekan javob e, plus, e, bu yerda minus bor shunga ham diqqatlang diqqat bilan qaraslang bu yerda plus minus ya'ni shunisiga qaraysizlar ildiz osti 5 minus ildiz osti 3 shakliga kelar ekan ya'ni uchinchisi agar 2 bo'lmagan hollarda nima qilishimiz kerak 2 ga qanday keltirib olamiz ya'ni buni ildiz osti 9 plus 2 ko'paytirilgan 2 ildiz osti 5 desak bo'ladimi buni? Bo'ladi. Endi bu 2 ni ichkariga kirgizishimiz kerak. Qanday? Ichkariga kirgizganimizda ildiz osti 9 plus 2 5 ko'paytirilgan 4 shakliga kelamiz. Demak, xuddi shunday. 5 ni 4 ga ko'paytirsang, bu yerga ham 5 ni 4 ga qo'shsang 9 bo'ladi. Endi shu shakl to'g'ri uchun ildiz osti 5 qo'shilgan, qo'shilganimiz bor. Ilzasi 4 nima edi? Ik buni 2 deb yozsak ham bo'lar. Ya'ni javobimiz ildizosti 5 dan plus 2 shakliga keladi. Misollar shunday ichilar. Endi 2 bo'lmagan hollarda 2 ni qanday olib kelamiz? Mana yerda 2 yo'q bizlarda. Misolni qanday yechamiz? Misolga diqqat bilan qaranglar. Demak, ildizosti deymiz. Islangda bo'lsa agar bir taqsim ikki man masalan olaylik har ikki tarafni ham ikkiga ko'paytirsak bo'ladi ya'ni natija o'zgarmaydi ikkiga ko'paytirganimizda bu nima bo'ladi ikki taqsim to'rtni beradi bizlarga xuddi shunday bu yerda ham ikkilab olishimiz kerak ya'ni ikki ko'paytirilgan yetti e, minus ikki ko'paytirilgan ildiz osti o'n uch pastimizda bir bor edi buni ham xuddi shunday e, nechaga ko'paytiryapmiz ikkiga ko'paytiramiz ya'ni buni endi minus xuddi shu buni ham shunday qilamiz 14 deb birdan yozaman 7 ko'paytirilgan 2 chunki 14 plyus 2 ni ildiz 13 shaklida bo'ldi 2 endi buni ayri ayri yozsak ham bo'ladi o'tgan darsimizdan bilamiz bizlar chunki ildiz 14 minus 2 ildiz 13 taqsim ildiz 2 minus ildiz 14 plyus 2 2 ildiz osti 13 taqsim ildiz osti 2 shakliga keldi endi bizlar hozir o'rgangan misolimizga keldi bu, taraf ya'ni 13ni bizlar nima qilamiz 13 13 ko'paygan 1 desak keyin yerda 13 plus 1 bo'ladi ya'ni e, yuqorisi bizlarga nimani beradi e, yuqorisi bizlarga voy Ildiz osti 13 plus osti 1ni beradi plus mas bu minus idi birinchi misolimiz. Keyin mah demak Endi minus. Bu minusimiz islangin çıkarmayınlar. Ildiz osti 13. Bu plus bilan minus ham minus bo'lib ketadi. Ildiz astı bir şaklige kiladı. Mahrajimizda nima bor edi? Ildiz osti 2 bor edi. Ya'ni endi bu ildiz osti 13 bilan bu 3 ketdi, Minus -1 bilan minus -1 Minus -2 ni berdi. bu shaklga keldi menimcha tushunyapsizlar degan umiddaman endi mahrajni irratsionallikdan qutqarishimiz kerak edi eslangda bo'lsa buni ildiz osti ikkiga ko'paytiramiz ya'ni ko'paytirganimizda ikki ildiz osti ikki taqsim ikki bo'ladi bu ikkilar qisqarib bizlarga faqat ildiz osti ikki javobi keladi va videomiz tugadi darsimiz ham tugadi ildiz mavzusini ham полный tugatdik deb xayrlashib qolamiz keyingi videogacha